De veridad, la Navidad es una fiesta pagana. Hola, io sono l'Apostolo Vincenzo Petrarca, il fondatore del Ministerio Apostolico Profetico, Luce delle Nazioni, un ministerio che desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica para que cada creyente pueda entrar en su ministerio, desarrollar sus dones y entrar en el destino profético que Dios tiene para ellos. De verdad, Navidad es una fiesta pagana y todos los que participan a esta festividad están condenados al infierno. O de verdad esto es algo que no es para este tiempo o es algo de la Iglesia Católica. Bueno, Aquí hay un montón de pensamientos, un montón de ideas diferentes. Y tenemos siempre que ir a la palabra de Dios. En la iglesia primitiva también pasaban cosas similares, donde había eh, ideas diferentes entre los hermanos y algo, por ejemplo, por la comida, ah, la comida que era de Dios, la comida que no era de Dios, comida que era pagana, la comida que no era pagana. Y Pablo digo de los Romanos, capítulo 14, en los versículos 2 y 3. Uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, si tenemos que aplicar la palabra de Dios, lo que cree en el Natal y que se pueda hacer la fiesta de Navidad, entonces que no tiene que juzgar a los que no creen. Esto es el pensamiento de la palabra de Dios, esto también es mi pensamiento. Y si tú tienes un pensamiento diferente, por favor, escríbelo aquí en los comentarios. Pueda comentar, escribir cuál es tu pensamiento, decir si para mí se, tiene, se puede hacer la festividad de Navidad, si no se puede hacer esa festividad. Pero lo más importante es pasar este tiempo con tu familia, porque tu familia necesita de un tiempo contigo, necesita de un tiempo de paz, de un tiempo de amor, donde juntos ustedes puedan alabar a Dios. Si lo hacen la Navidad y si no hacen Navidad, esto es indiferente. Entonces, con esto quiero saludarte, pueda compartir este vídeo en todos ah, los lugares y también que te pueda eh, añadir en nuestra página Facebook y YouTube. Un abrazo y buenas fiestas.